ජනතා මතයෙන් නැතුව ගන්න නෑ කියලා මාධ්‍යරය ලොකු කතාවක් කිව්වා. අනිත් එක්කෙනා ලියුණු ලීලිය හිටියා නෑ මම මම මෙහෙමයි කියලා මට මෙහෙම ඕනේ අරම ඕනේ කියලා අර ලොකුකම් පෙන්න පෙන්න පස්සට වෙලා හිටියා. නමුත් ඒ වෙලාවේ රටේ ජනාධිපතිට ඇරියස් පෙන්නන වෙලාවක් නෙවෙයි මේ රටේ ජනතාව බඩගින්නේ හිටියේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දවස් 6ක් මේ පොලිමේ හිටපු ත්‍රිවිලාවේ අපේ අයලා දන්නවා දවස් 6 පොලිමේ හිටියා එක දවසක් ෆයර් දුවන්න නැද්ද? හිටියා. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේදී ගෑස් තිබ්බේ නැහැ, කණ්ඩ තිබ්බේ නැහැ. අපිට ගෑස් පස්සේ යන්නේ අපිට දර තියෙන්නේ. නමුත් නගර බද ප්‍රදේශ වලට ගෑස් නැහැ කියන්නේ ලොකු ගැටලුවක්. විදුලිය පැය 15ක් කැපුවා. මතක නැති අතීතේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මහානාහිමියන්ගේ ඉල්ලීම මත මේක කරන්න දෙයක් නෑ බාරගත්. එතුමා බාරගත්තේ ගොඩාක් දේවල් හිතෙන් නැති මොකද තනි පුජ්‍යලේ. තනි පුජ්‍යලේ 225ක බෞද්ධයක් ඕනේ ආණ්ඩුව කරන්න. එහෙම තියෙද්දි අර වගේ අර්බුදයක් එලාවක එතුමාගේ ගේජ් ගිනි තියලා ගුටි කණ්ඩ වෙනවා නාවනවා බේරේ වැවේ කට්ටිය මාර ජොලි ගත්තා. එහෙම තියෙද්දි මෙතුමා බාර ගන්න කොච්චර හිතේ හයියක් තියෙනද? ඒ කියන්නේ Tamanට පුළුවන් කියලා කොච්චර දැනන් ඉන්නද? මං කැමති අන්න. දේශපාලන ව්‍යසනය ඇති වුණේ ඇත්තටම මිනිස්සු පාරට බැස්සේ පක්ෂ බාට ભેදයෙන් තොරව. කිරි දරුව වඩාගෙන අම්මලා පාරට බැස්සේ වේදනාව විඳින්න බැරි නිසා. ඒ නිසා මම අද මේ අවස්ථාව කරගන්නවා සියලුම දෙනාගෙන් දේශපාලඥයන් විසින් නිර්මාණය කරපු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් දේශපාලඥයෙක් කරේට මේ ගමෙන් සමාවෙන්න. ඒක අපි කළ යුතු කාරණයක්. ඒක අවුරුදු 75ක් තිස්සේ මේ රට පාලනය කරපු සියලු දෙනාගේම වරදින් වෙච්ච කාරණයක්. ඒ වගේම අපි අර කතාවට කියනවානේ මම ඇතුළු ඔබ ඇතුළුව මගේ පළවෙනි ඡන්දේ තිබ්බ කාලේ ඉඳලා මම දේශපාලඥයෙක් හැටියට නැතුව ඡන්ද මං හිතන්නේ 10කට විතර ඡන්ද දුන්නා. එතකොට මම ආසන සංවිධායකවරයෙක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි පිළිගන්න ඕන මම ඇතුළුව අපි බුද්ධිමත් ඡන්දදායක උනන් නෙවෙයි. අපි බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා නෙවෙයි ඡන්ද දැම්මේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල නිසා තමයි අපිට සිද්ධ වුණේ මට අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දේශපාලඥයෙක් හැටියට සියලු දෙනාගෙන්ම සමාව ගන්න. ඒ සමාව ගන්න ඇති වෙලා තියෙන தත්ත්ව නිර්මාණය කළෙත් අපි අපිම තමයි. අපි මම මේක කියන එක හරිද නැද්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි වලක වැටිලා ඉන්නකොට හරිද අඳුනගෙන තේරුම් අරගෙන යන එක මම හිතන්නේ මහා වැදගත්කමක් තියෙනවා. අපි දේශපාලඥයෙක් තෝරගන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවට යවන්න පළාත් සභාවට යන්න පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න තෝරගන්නේ ඒ අංශය හරියට කළමනාකරණය කරන්න බැරි පුද්ගලයෝ. අපි තෝරගන්න සුදුසුකම් මොනවද? එක්ක hina වෙලා ගියාද? කොහේ හරි තැනක නිදි මැරුවද? කොහේ හරි තැනක මගුල් ගෙදර ආවද? කොහේ හරි තැනක බණගේක හිටියද මේවා සිදුවිය යුතු දේවල් හැබැයි ඒකම මුල් කරගෙන තමයි අපි ඡන්දේ දීලා පාර්ලිමේන්තුවට මිනිස්සු ඇරලා ඒ මිනිස්සුන්ට කියනවා ණය අරගෙන දෙන්න ආයෝජන ගේන්න ණය ටික කළමනාකරණය කරලා දෙන්න ඒ යන මිනිසුන්ට ඒවා කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ වැරද්ද අපි ආපහු නැවත කළ යුතු නැහැ අපිට කරන්න තරම් එවැනි වැරදි කර කර යන්න පුළුවන් ගමක්වත් රටක්වත් නෙවෙයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපේ උද්ධමනයේ තිබ්බ 109 දැන් ඒක 153යි. ඒක නිසා තමයි 17 එක 1100 වෙනකන් නැග්ගේ. දැන් යන්තම් 500 600 තියෙනවා. හාල් කිලෝ එක කීයට නැග්ගේද කියලා මම කියන්න ඕනේ නැහැ. බඩු මිල ගැන මම කියන්න ඕනේ නැහැ. 109 තිබ්බ උද්ධමනය 150 60 72 වෙනකන් ගියා. දැන් ඒක යන්තම් 153 වෙනකන් පැහැලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ සොයිස മന്ത്രിතුමා රටේ පවතින తত্ত্বය තිබ්බ తত্ত্বය මේ తত্ত্বෙට ගේන්න කොච්චර කල්පනාකාරීත්වයක් අවශ්‍යද කියන කාරණේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරා. මම තව දෙයක් කියන්න මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න රටේ ඇති වෙලා තියෙන කලමනාකරණ නිසා ඇති වෙලා තියෙන මේ බිමේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්ව එකක්වත් නෙළුම් මාවතටවත් ඩාලි රෝඩ් එකටවත් සිරිකොතටවත් පක්ෂ මූලස්ථාන වලට ගොඩ ගන්න බැරි රටක් මේක. හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේක. එක එක පක්ෂවල තියෙන විවස්ථාවට මේ රට ගොඩ ගන්න බෑ. මේ රට ගොඩ ගන්න ඕන මේ රට ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන සංචාරක ව්‍යාපාර ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕන බුද්ධියෙන් පමණයි ඕක පාවිච්චි කරොත් අපි ලබන අවුරුද්දේ අග වෙද්දි තව වලකට වැටෙනවා ඒ වලෙන් නම් කවදාකවත් ගොඩ එන්න බෑ දැන් ගිහිල්ලා බලන්න එයා પાස්පෝර්ට් ඔෆිස් එකේ කොච්චර પાස්පෝර්ට් ගන්න පිරිසක් ඉන්නවද මේ ගමේ කොච්චර තරුණ ප්‍රමාණයක් උත්සාහ කරනවද රණදාලයන් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණේ මම විශ්වාස කරනවා තියෙයි කියලා හැබැයි නැති වෙන්නත් තියෙන අවස්ථා ඉතාමත් වැඩි. මොකද මගේ පෞද්ගලික මතේ මේ වෙලාවේ මැතිවරණය කරන්න විතරක් යනවා ආණ්ඩුවට රුපියල් බිලියන 10ක්. බිලියන 10ක් ඕන. ඒ කියන්නේ කෝටි 100ට වඩා ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගැන වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරලා ඔබ අපි ගමට නායකයෙක් තෝරගන්නකොට ප්‍රදේශයේ නායකයෙක් තෝරගන්න ඕන මීට වැඩිය බුද්ධිමත් විය යුතුයි. අපිත් කැමැති අවසර යම දේශපාලනය කියන්නේ ඊට වැඩි ගොඩාක් එහාට ගිය දෙයක්. දේශයේ බුද්ධිමත්ව පාලනය කිරීම තමයි දේශපාලනය කියන්නේ. ඒක නිසා පෞද්ගලිකව එක එක අයත් එක්ක දේශපාලන නායකයොත් එක්ක තියෙන්න පුළුවන් පෞද්ගලික ප්‍රශ්න. හැබැයි අපිට බෑ ඒ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නත් එක්ක ගමේ ආර්ථිකයවත් අපේ ප්‍රදේශයේ ආර්ථිකයවත් රටේ ආර්ථිකයවත් බිම දාන්න. ඒක නිසා මේ රටේ මිලියන 22ක් පාලනය කරන්න මම මේක පෞද්ගලික මතේ 9000ක් විතර ඉන්නවා ඡන්දෙන්පත් වෙන අය. ප්‍රාදේශ සභාවට 9000ක් ඉන්නවා, පළාත් සභාවට 600ක් ඉන්නවා, පාර්ලිමේන්තුවට 225ක් ඉන්නවා, ජනාධිපතිතුමත් එක්ක 10000ක් විතර ඉන්නවා. මේක රටකට දරන්න පුළුවන්. දරන්න බෑ. හැබැයි ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අපිට වෙනස් කරන්න තු ඉස්සරහට යනකොට අපි ඒකට ඒ ටික කළමනාකරණය කරන්න පත් කරගන්න පිරිස අපි හරි පිරිසක් පත් කරගන්න ඕන. මං හිතන්නේ අර මෙතුමා මට කිව්වා රුපියල් ලක්ෂ 90000ක මම වැඩ කරා කියලා ඌ 90000ක වැඩ කරා. හැබැයි මම 1 රුපියලක්වත් ගත්තේ නැහැ කොමිෂන්. මම ගන්න දුන්නෙත් නැහැ. සමහරු මාව දාලා ගියා. මේ මැතිවරණවලදී පහුගිය දේශපාලන කාලයේදී ඒ අයට වැලි පර්මිට් එකක් කොමිෂන් එකක් කැටගල් වලින් එහෙම ගහන්න මම දුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ නොදුන්න නිසා මාව දාලා ගියක මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඒ ගැන බොහොම සන්තෝෂයි. මම එකසරයක් පට්ටිවල පාරක් කරා පට්ටිවල මහානන්දර කිලෝමීටර් 4ක් ඔගොල්ලෝ ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේම කාපට් පාරක් කරා ඒ කාපට් පාර කරනකොට කොන්ත්‍රාත්කාරය ඇවිල්ලා කිව්වා මේකට ලක්ෂ 100ක් මදි කියලා. මම මේ කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක්. මේගොල්ලෝ දන්නා එක. ලක්ෂ 100ක් මදි කිව්වා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා ඇස්තමේන්තු අරගෙන මේ ඇස්තමේන්තුවේ ලක්ෂ 100ක් මදි වෙන්න බෑ. මේක පට්ටිවල ඉඳලා මානයිද හන්දියට කිලෝමීටර් 4.3ක් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ දන්න පාරක්. මේක හදන්න මේ ලක්ෂ 800 හොඳටම ඇති. හැබැයි ගහ පහ දෙනම ඇවිල්ලා 100ක් මදි කියලා. සාකච්ඡාවක් තිබ්බ සාකච්ඡාව තියලා මිනිස්සයා මර නැගිටලා කිව්වා ප්‍රියන් මාත්‍යා පොඩ්ඩක් එන්න පැත්තකට කියලා ඔබතුමා දන්නේ නැතුවද කතා කරන්න කියලා. මම කිව්වා මොකද්ද? ඔබතුමා ඔය ලස්සන 100 මදි කියලා කියන්නේ අපේ කැස්තමෙන්තුවෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ 100ට 15 ඔබතුමා කමිෂන් එක. ඕකට අත තියන්න යන්න එපා. එමුණොත් ඔබතුමාට ඕක ලැබෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මම කිව්වා මං ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ තියෙන ඇස්තමේන්තුව මෙන්න මේකයි ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ හොරකම් කිරීම කියන එක උඩේ ඉඳලා යටටම තියෙනවා. මම ගත්තේ නැහැ කියන එක කට්ටිය කියන්න. ඉතින් මේ ඒක මම ගත්තේ නැහැ. අන්තිමට ඒ ලක්ෂ්‍ය දාලා පාර සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් පාර සම්පූර්ණ කරා. ඉතින් පාර සම්පූර්ණ කරාම සමහරක් අය මට කිව්වා ප්‍රියාන් එක මේ වැඩේ කරන්න බෑ කියලා. ප්‍රියාන් එක මේ වැඩේ කරන්න බෑ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා එවැනි දේශපාලඥයන් පත් කරගන්න එපා. පත් කරගත්තොත් මේ ගමන යන්න බෑ. නිසා ඕගොල්ලෝ ගමක් හැටියට එකතු වෙලා ගමේ කෙනෙක්ව පත් කරගන්න ඕන කියන අර විවිතුරු අදිෂ්ඨානයෙන් මේක මං හිතන්නේ ගමේ ඉන්න තරුණ කොටස එකතු වෙලා සංවිධානය කරපේ කියන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයේදී අපි මැතිවරණයක් පවතිනකොට මං හිතන්නේ අපි මම රැලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ලොකු රැස්වීම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අර මේ දින රැලි වගේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරලා ලොකු වියදම් කරගෙන බොරුවට මේ අර ආටෝප දේශපාලනයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ගෙයින් එකට ගිහිල්ලා ඉන්න අපේක්ෂකවන්ටත් කියන්නේ අපේ ඇත්ත தත්ත්වය කියලා. ඇත්ත தත්ත්වය කියලා මේ මේ මැතිවරණදී ඔබ කැමති නම් සුදුසු කෙනෙකුට මේ මැතිවරණේ ඡන්දය ලබා දෙන්න. සුදුසු කෙනෙකුට ගමේ බුද්ධිමත් කෙනෙකුට ප්‍රදේශයේ බුද්ධිමත් අයව මේ මැතිවරණයෙන් පත් කරගන්න කියන එක ඔබ මේ ගම විතරක් නෙවෙයි අනික් කොට්ටාසවල ඉන්න ඥාතීන්ටත් දැනුවත් කරන්න මේක මේ එක එක පාටවල් වලට ලකුණු වලට ලඝු වෙලා මේ වැඩේ දිනන්න බෑ. අපේ ප්‍රදේශෙ දිනන්න බෑ. ඡන්ද දිනන ඡන්දර මිනිස්සු යයි. ඡන්දයෙන් පස්සේ ආපහු ටික දේවල් ටික වහගෙන ඇතුළට වෙලා ඉන්න. ඒක නිසා මිනිස්සු එතනමයි දේශපාලන වෙන තැනක ඔක දේශපාලනේ ගත කරන අයගේ ජීවිත ගැන මම දන්නවා. කොච්චර සපවත් ජීවිතයක්ද ගත කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ ගමන ගිහිල්ලා මේක හදන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි වෛරයක් ආවේ දේශපාලඥයා කෙරේ. ඒක නිසා තමයි ජීප් එක ගැන දේශපාලඥයෝට ගරහන්න පටන් ගත්තේ මිනිස්සු. ඒක නිසා තමයි මිනිස්සු දේශපාලඥයෝ කෙරෙහි ඒ පවුල් කෙරෙහි වෙන වෙනම නිකන් වෛරී ඇහැකින් බැලුවේ. ඒක නිසා මේක අද ඓතිහාසික රැස්වීමක් කරන අපේ පක්ෂයේ මුළු ලංකාවේම පළවෙනි රැස්වීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් කරා. ඒක. මම හැමදාම අලුත් දෙයක් කරා. පාදේ සභාව වුණත් ඕනම දෙයකදී හැම වෙලෙම වෙනස් දෙයක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරේ. වෙනස් ආකල්පයක් දෙන්න උත්සාහ කරේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තරුණයෝ අපිට ලබා දුන්න සහයෝගයට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙම රැස්වීමේදී ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ කට් අවුට් නැහැ. පොඩි නැහැ. මොකද මේ රට අරගලයක් තිබ්බා. යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට ගියා. ඒ තුල හොඳකුත් වුණා නරකකුත් වුණා. ඒව දැන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු ඉල්ලන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපි තරුණය වශයෙන් අපි ඒක හදන්න හැදුවත් මුලින් ඒ தත්ත්වය කරන්න අවස්ථාව වඩුණා. නමුත් මේකෙදී අපි තේරුම් ගත්තා. අපි මිනිස්සුන්ට දැන් මේ පණිවිඩය දෙන්න යන්නේ මේ රට කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට හදන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ රට මේ මොහොතේ පක්ෂයකට හදන්න බෑ. හදන්න නම් ඔබ තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 4 දෙන ඡන්දය හරි පුජ්‍යලයට දෙන්න. ප්‍රාදේශ සභාව පාර්ලිමේන්තුව හරි පුජ්‍යලයට යවන්න. ඒ හරි පුජ්‍යලයා යවන්න නැති තාක්කල් ඔබතුමාලාට වෙන්නේ පක්ෂේ මාරු කර පක්ෂේ මාරු කර කර ඡන්ද දිදී ඡන්ද දිදී තව අවුරුදු ගාණක් යන්න. හැබැයි මේ හැම පුජ්‍යලෝම ඉන්නේ මේ 74 ඇතුළේ. එයාලා 225ම ගොන්නු කියන සමහර කට්ටිය. ඒ 225 ඇතුළේ එයාලා ඉන්නේ. ඒක ඔයාලා බුද්ධියෙන් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ මිනිසු කියන්නේ? තේරුමක් ඇති දෙයක්ද නැති දෙයක්ද? 74 තුල සමහර පක්ෂ අවුරුදු 15ක් විතර හිටපු ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටපු පක්ෂ. දැන් කියනවා මෙහෙමයි. ඒක හින්දා ඒ වගේ නෙවෙයි. ඒ අපි හිතනකොට දෙයක් කියනකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගන්න ඕනේ. කාලෙන් කාලට එක එක කරන අලුත් අලුත් අදහස් දෙයි. ඒක තමයි වෙනස කරේ. කට් අවුට් නෑ, කොඩි නෑ. හැබැයි ඔයාලට මම කියන්නේ කාටද ඡන්ද දෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඔයාලා තේරන්න ඕනේ ප්‍රාදේශ සභාවේ හෝ මහමැතිවරණයකදී. ඒ කොටසේ ඉන්න හොඳම පුජ්‍යල. සීයාගෙන් ආවා, ආ මෙයා තාත්තෙන් ආවා, අපේ සීයා ඉඳන් ඡන්ද දුන්නා. ඒක නෙවෙයි. එහෙම ඡන්ද දෙනකන් ඔයාලට වෙන්නේ අර මං කියපු ක්‍රමයට හැමදාම පක්ෂ වලට රැවටි රැවටි රැවටි රැවටි රැවටි රැවටි යන්න. මොකද මේ රට පක්ෂයකට හදන්න බෑ. ඔයාලා හිතනවා ඇති මෙච්චර මේ රටේ සමගි ජන බලවේගයට මම පක්ෂ නම් මතක් කරන්නේ නැහැ කිව්වා. නමුත් මට කියන්න වෙනවා ඒක. මුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් කොටසම කඩාගෙන ගියා. ඇයි මම ගියේ නැත්තේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මට ඇවිල්ලා කිව්වා. ඇයි ඔබතුමා යන්නේ නැත්තේ? මට ඇවිල්ලා කිව්වා. කතා කරලාකෝ එන්න පක්ෂර මේ ළඟදි කියලා සීට් එක තියෙනවා. නෑ. මම ඉන්නේ පුජ්‍යලෙක් එක්ක. එතනයි යාන් ඉන්නේ. මම ඉන්නේ මේ රටේ මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියලා දකින මේ රටේ දැක්මක් තියනවා කියලා දකින අපේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායකතුමා මේ අවස්ථාව ගන්නවා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපේ ගමේ ජනතාව වෙනුවෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට හැමදාම පක්ෂ වලට රැවටි රැවටි යන්න බෑ. ඒක දැන් නිවැරදි පුජ්‍යලයා. මෙතුමා කතා වෙච්ච අය. අපි මම අර දැන් කිව්වේ පක්ෂ වලට මම කඩලා ගියේ නැත්තේ අය කියලා. මට අවාසි වෙන්න දුවා. මොකද මෙතුමට මේ සැරේ මෙතුමා ගියා නම් මෙතුමා මේ සැරේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මෙතුමා ගියේ නැහැ. මොකද මෙතුමා ඉන්න ඒ මතේ මොකද පුජ්‍යලයා අවශ්‍යයි මේ රටට කට්ටිය කියන අවුරුදු පහක් අග්‍රාමාත්‍යකම දුන්නා. හැබැයි විධායක ජනාධිපතිවරයාට දැන් අග්‍රාමාත්‍යකම දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැහැ සභාධර්ම විසින් ගන්න වුණා. මොකද ඔය පුළුවන් කියන සියලු නායකයෝ බෑ කියලා දාලා ගියා ඒ අවස්ථාවේ. මොකද ගෙවල් ගින්න තිබ්බා ගැහුවා ගුටි කෑවා. අපිටත් ඒ සෙතේ වෙයි කියලා ඔක්කොම දාලා ගියා. හැබැයි ඔයාලා වෙනුවෙන් හදවතින් හරි වගකීම බාරගත්තේ මේ මිනිස්සු. ඒ තන හිටියා. මොකද අපිට ඒ ගෞරවය මා 2 ලක්ෂ 40 ලක්ෂයක් අපි ඒ වෙලාවේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරේ. නමුත් ඒකේ අපි සතුටු වුණා. මොකද දැන් කවුරු මොනවා කිව්වත් දැන් මොනවා කිව්වත් මීට මාස 6කට කලින් රටේ තිබ්බ තත්ත්වයත් එක්ක අපි හැමෝම මාත් පොලිමේ ඉඳලා තෙල් ගැහුවේ. අපි හැමෝම පෝලිං වල හිටියා. දැන් ඔයාලට ඇහැට පේනවනේ වෙනස. ඒ වෙනස ගැන හිතන්න. ඇහැට පේන වෙනස. එතකොට ඒක තමයි වෙනස. කට්ටියට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ආවට පස්සේ කරන විදිය තමයි අවුල. එහෙනම් මෙතන පක්ෂයක් නෑ මම එකයි පක්ෂයක් කතා කරන්න යගේ මේ ඉන්නේ සියලු පක්ෂවල කට්ටිය. UMP පොහොට්ටු JVP ඔක්කොම ඉන්නවා හිටපු කට්ටිය. ඡන්දය දුන්න කට්ටිය. නමුත් මෙතනදී එකතු වෙලා තියෙන මේක ගමේ ඡන්දය. මෙතන මහින්ද මහත්තයා එන්නෙත් නෑ, අනුර කුමාරසිංහ නායකයා එන්නෙත් නෑ, රනිල් එන්නෙත් නෑ, සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එන්නෙත් නෑ. එන්නේ නැහනේ. එතකොට ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ගමේ හොඳම එක්කෙනා. කට්ටිය එක රට හදන්න කියලා. ප්‍රාදේශ සභාව පනතේ රට හදන්න බෑ. ප්‍රාදේශ සභාව පනතේ තියෙනවා. ප්‍රාදේශ සභාව සැසිවාරයේදී අඩුම ගානේ ಜಾති ගාණ්ඩුව ගැන කතා කරන්නවත් අයිතියක් නැහැ. ප්‍රාදේශ සභාව පනතේ දෙන ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට ප්‍රාදේශ සභාව තුල ಜಾති ගාණ්ඩුව වැඩ කටයුතු කතා කරන්න බෑ. අපිට තියෙන්නේ මේ ගලවැල ප්‍රාදේශ සභාව තුල සංවර්ධන කටයුතු කතා කරන්න. මේ තුල 50 අතන්. අන්න එතනින් තමයි ඔයාලට වක්කීම තියෙන්නේ. මොකද්ද? පනතක් හදන්න පුළුවන් පුජ්‍යලෙක් යවන්න. අධ්‍යාපනයක් තියෙන පුජ්‍යලෙක්. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් නෙමෙයි මම දකින්නේ. මොකද රජ කාලේ රජවරු වැව් බැන්දේ අදටත් කැඩෙන්නේ නැතුව තියෙන ඕ ලෙවල් ඒ කාලේ තිබ්බේ නැහනේ. බුද්ධියක් තියෙන්න ඕනේ යමක් තේරුම් ගන්න. හදවතක් තියෙන්න ඕනේ, දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ පුජ්‍යලයා බලලා යවන්න. ඒ පුජ්‍යලයා ඔබේ ඡන්දේ ලබලා දෙන්න. ඒක තමයි මේ රට හදන්න පුළුවන් එකම දේ. නැතු ඔය කවුරුත් කිව්වා වගේ අරුන්ට බැරි හින්දා අපිට දෙන්න කියනව නෙවෙයි. ඒ කතාවලට අහු වෙන්න එපා. ඒකින්දා හදවතට කතා කරන්න. මම අද වෙලාවක් අපි පහයි කාලට පටන් ගමු කිව්වේ. අපි හරියටම පහයි කාල විනාඩි 5ක් පහුවෙලා අපි මේ හැමදේම පුරුදු වෙන්න ඕන. රටක් ඇඩියට පුරුදු වෙන්න ඕන. යට ඉනාමයි පුරුදු වෙන්න. අනික තරුණයන්ට මම ඉල්ලනවා. හොඳ අපි මම Facebook වලත් මම දාලා තිබ්බා. ඔය Facebook වුණා තරම් කරන තරුණයෝ එන්න. කොයි හරි පක්ෂකින් එන්න. ඇවිල්ලා මේ පක්ෂ යට මට්ටම ගන්න අතට. කෑ ගහ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද දේශපාලනය කියන්නේ හොඳ මාතෘකාවක්. ඒකේ වැරදි උනේ වැරදි පුද්ගලයා අතට ගිහින්. මොකද මේ ලෝකෙම දේශපාලන පවතිනනේ. මේ හැමෝම දේශපාලන සත්වය කියලා දේශපාලන විද්‍යාව උගන්වන්නේ. එතකොට දේශපාලන කියන්නේ හොඳ මාතෘකාවක්. ඒක ලෝකේ පැවැත්ම. ඒකින්ද හැම රටක්ම මේ දුවන්නේ ওই දේශපාලනය කියන උඩ. දේශපාලනයෙන් තොර කිසිම තීන්දුවක් මේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අදහස් තියෙනවා දේශපාලන කියන්නේ හොඳ නැහැ කියලා. ඒක දේශපාලනේ හොඳ නැහැ නෙවෙයි. දේශපාලනට පත් කරන පුජ්‍යලයා හොඳ නැති ප්‍රශ්න. මම මේ කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. පුජ්‍යලයා පත් කරන්න කියන එක. මේක මොලේට ගන්න. ඔබතුමාලා මට ඡන්ද නොදුන්නත් කමක් නැහැ. මම මෙතන එන්න කිව්වේ මට ඡන්ද දෙන්න කියන්න නෙවෙයි. ඕ මම මට ඡන්ද දෙන්න කියන්නේ නැහැ මොකද මම මේ සැර රැස්වීම කරන්නේ නැහැ කියලා තීන්දුව කරලා තිබ්බේ. කට් අවුට් ගහන්නේ නැහැ, කැන්වසින් යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම අවුරුදු හතරක් මේක හිටියන්නේ. මගේ මූණ ලයිට් කණුවේ ගහලා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මාව දක්කන. මං කරපු වැඩ ටික මට ඔයාලා ගෙවල් ගන්න ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මං බුලත් කොලයක් කරන් ලංකාවේ මිනිස්සෙක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා හැමගෙදෙට්ටම මේ මම ඡන්ද ඉල්ලනවා කියලා කියන්න තමයි හිටියේ. මම මේ මාධ්‍ය දිමාතුරුන්ටත් ඔක සභාවේදී කිව්වා. මම මේ සැර වෙනසක් කරනවා මම මෙහෙමයි කරන්නේ. හැබැයි මෙම රැස්වීම කරන්න සිද්ධ වුණේ මේ තරුණ කොටසගේ බලවත් ඉල්ලීම. මම නෙමෙයි මේක හැදුවේ. මේ මේ මේ තරුණ කොටස තමයි මේ රැස්වීම හැදුවේ. හදලා අයියා මේක කරමු. මේක අපිට කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම කියලා මේ ගමේ අපි ඉස්සලා මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා පටන් ගත්තා. ඉතින් මම මේ ගමට ආවට පස්සේ යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ සියලු දේවල් ප්‍රතිපාදන දුන්නේ මෙතුමා. මම මෙතුමත් එක්ක හිටියෙත් ඒකයි යන්නේ. මට කෙලෙකුණ මාව දේශපාලනට අරගෙන මට අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා මල්ලි මෙහෙම කරපන්. මොකද මෙතුමා ගාව හොරු නැහැ. දැන් උනත් මෙතුමා ගාව ඉන්න ඕන අපේක්ෂකෙක් මෙතුමා ගාවම ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ලන්නාරු රුපියලා හොරකම් කළා කිව්වොත් අපි ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න ලෑස්ති නෑ කියලා. මොකද ගලේ දඹුල්ල ආසනයේට ලක්ෂ 88000ක් අවුරුදු 4ක් ඇතුළත മന്ത്രിකමක් නැතුව විපක් දඹුල්ල ආසන සංවිධායකවරයෙක් වශයෙන් විතරක් ඉඳලා ගෙනා පුජ්‍යය. දක්ෂේ. අපි ඡන්දේ දුන්න પરම්පරාව මම අර කිව්වා ඉතල પરම්පරාව බුදුරු. එහෙම නෙවෙයි. ඒකින්ද අපි මෙතනින් පස්සේ වෙනස් වෙනවා. ඡන්දය කියන එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. කට්ටිය කියන ඡන්දය දාන්න එපා මේක නෑ. ඔබලා ඡන්දය දැම්මේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සල්ලි විදම් කරන මේවා කරන හොරෙක් ඇතුළට යනවා. ඒකින්ද හරි පුජ්‍යලට හැමෝම ඡන්දය දාන්න ඕනේ. මේ ගමේ ඉන්නවනම් 900කයි ඡන්දය 900කම දාන්න ඕනේ මගේ මත. 900කම දාන්න ඕනේ. Taman හරි කියන පුජ්‍යලට දාන්න ඕනේ. දැම්මොත් තමයි ජනමතයක් එන්නේ 100ට 100ක් ඡන්ද තියලා 40ක් ඡන්ද දෙමු ජනමතයක් වෙන්නේ 60ක් ගෙදර මොකද මේ සැරේ මේ වෙන රටාව තේරෙනවා අපිට. දැන් ඡන්දයක් තිබ්බොත් මේ වෙලාවේ 140ක් ඡන්ද වලට යන්නේ නැහැ. මේ ඡන්දේ තියෙන මුදලම අපත යනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒක මගේ කොට්ටාසේ නොවෙන්න මම කොහොමත් වග බලා ගන්නවා. මගේ කොට්ටාසේ මේ වගේම තමයි මේ ගලපාවුල මගේ ගම එකතු වුණාම වගේ තමයි මට අනිත් වසන් තුනේම මේ වෙලාවේ සූදානම් කරලා එයාලා ලෑස්ති වෙනවා. සම්පූර්ණ ගම්මාන පිටින් පවුල් 50 60 දිව ගම්මාන පිටින් මට කතා කරලා මේ වෙනකොට කට්ටිය ඔක්කොම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි කරේ වැඩසටහන. ඒක දේශපාලනේ බලන් කරේ නෑ. අවුරුදු 4ක් තිස්සේනේ කරේ. දැන් මම දැක්කා එක්කෙනෙක් හොඳ හොඳ හොඳ නිදසුනක් තියෙනවා මේ සංවිධායකතුමා. හොඳ නිදසුනක් තියෙනවා. තරුණයේ පෝස්ට් එකක් ගැහුවා මට. ගහපුවාම ගලපාවුල හන්දියේ තියෙන පෝස්ට් එක ගාව ගහලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ නිදහස් පෙරමුණ. නිදහස් පක්ෂය අවුරුදු 74ක් රට මේකවත් දාලා පාසල් පොත් බෙදා දීමට අහු වෙන්න එපා. කෑම බඩ මේවට අහු වෙන්න එපා. මේවා. මම ක්‍රියාකාරී නැද්ද කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. අර ගහපු මිනිස්සයා මං අහනවා කොරෝනා දවස්වල කොහෙද හිටියේ? අක්සාදාලා නැහැ මේ ගමනේ. ඔය කෑ ගහන මිනිස්සු ඔය සමහර පක්ෂවල account වල බිලියන 20යි. මාසෙට කෝටි 20යි ආදායම. කොහෙද හිටියේ? මේ ඒක දේශපාලන කේස් එකක් නෙමෙයි මිනිස්සු අසරණලා ඉන්නලා වැවිලා මේ මේ මේව දෙනවා කියන්නේ. දැන් හොඩ වැඩ සංවිධායකතුමා සීගිරේ ඉස්කෝලේට අලි වැට අලිවැට පාස් වෙලා තියෙනවා. මම දැක්කා Facebook එකේ පුජ්‍යලය දානවා. අයි මේ ඡන්ද කාලේ අලිවැට දෙන්න. ළමයි ගවුන්ඩ් එකේදී අලියනවා. ගිය සතිය පෙන්නනවා. ඉතින් මේ සතිය අලිවැට ගහන එක නවත්තන්න. ඒකින්ද ඒ වගේ අපි කුහක මේ මාය මාන්තෙන් කරනවා විවෘත වෙමු. අපි විවෘත වෙලා මේ රටේ වැරදි වුණා හැමවතින් වැරදි වුණා නෑ කියන්නේ මම කවුරු සුද්ධ කරන්න යන්නේ මම ඉස්සලා කිව්ව එක මම ඉන්නේ පුජ්‍යලයක් එක්ක. මම ඉන්නේ රනිල් වික්‍රම සහ ප්‍රියාන් විජයරත්න කියන පුජ්‍යලයක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ නැති වෙච්ච දවසට මාත් තීන්දුවක් ගන්නවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ක්‍රියාන් විජේරත්න දඹුල්ලෙන් දේශපාලනේ මේ සර අයින් වුණා නම් මං අයින් වෙන්න හිටියේ. හේතුවක් ඇත මොකද අපි මේ රෙදියානම් ඉන්නේ මෙතුමල්ලා ඒ එතුමල්ලාගේ ක්‍රියාමාර්ගයත් එක්ක. මම අනිත් මිනිස්සු ගැන කට්ටිය ගාව මම කියන්නේ පක්ෂ ගැන කතා කරන්න එපා කියලා. පක්ෂ නෙවෙයි දැක්ම. ඒ දැක්මේ වටිනාකම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දැක්කේ වටිනාකම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ 2019 මොකද උනේ? බබාලා හම්බෙන්නේ අම්මලාට 20000ක් පෝෂණ මල්ලක් දුන්නා. දක්කන. ඊට පස්සේ ඇස්පේන් නැති අම්මලාට කාචා ටික දුන්නා. කාචේ දාගෙන හොඳට බලලා උඩම අලි අයිද්දි යට ගිහිල්ලා ටෙලිෆෝන් එකට ගැහුවා. ගැහුවේ නැද්ද? ගැහුවා. එතකොට තමන්ගේ ළමයාට හොඳම පාසලයි වැඩම පාසල ඇති පාසල ලැබලා ටැප් ටික දුන්නා. ඒ මනුස්සයාට අධ්‍යාපනය. මේ රටේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරපු මේ මනුස්සයා. මේවා මේ පොඩි දේවල් නෙවෙයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ එතකොට ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් වලට අවශ්‍ය දේවල් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු මේ අධ්‍යාපනයේ විශාල මෙහෙවරක් කරපු මනුස්සය. මම එතන තමයි ආදරේ. අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය. මොකද මගේ මතේ මම දැන් ඉස්සලාම මාතු කරවම එන්න දැන්. අර පොත් දෙන එකටයි කොරෝනා දවස්වල මම මේ වසමේ කොට්ටාවේ සියලු මැටික වල වලට බඩු මල්ලක් දුන්නා. මේ අනිත් වසමේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නේ. පවුල් 140 ගානකට අපි දුන්නා. මට සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මං වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න කට්ටිය හිටියා. පිට රටවල් වල කට්ටිය හිටියා. ලංකාවේ මිනිස්සු හිටියා. මේ මිනිස්සු මැවිලා, මේ මිනිස්සු පවුල් වල කට්ටිය ආවිලා. මම දෙන්න ගියෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ කතා කියනෝනේ. එයාලා ගෙන්නලා එයාලා හරහාම තමයි ඒව සමහර වෙලාව දුන්නේ. එතකොට අපි ඒ දෙනකොට ඒ ඒ ඒ ගෙවල් වලට ඒ තුබ සතුට ඒ වෙලාවේ ඒ මිනිස්සු මේ වැටලා තිබ්බ අමාරුවත් ඒ කොරෝනා දවස්වල මේ කාටවත් එලි බහින්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ වග්ගඩු ආබා දේ තිබ්බ ගෙවල් තමයි මම බැලුවේ මැටි ගෙවල් අපිට තියෙනවා 38ක් කොට්ටාසේ ඉතින් මෙතුම අපිට සල්ලි පාස් කරලා දුන්නා ගේසාරේ ගම්පෙල්ලේ ලක්ෂ 3 ගාන එක ගෙදර මොකද මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා දුන්නා මලස්සය කොට්ටාසේ මැටිකවල් වලින් තොර කොට්ටාසයක් කරන්න කියලා ඕනෙකට අපේ ගෙදර ප්‍රොජෙක්ට් එක බලන්න පුළුවන් අපි වැඩක් කරා ඊට පස්සේ මෙතුම අපේ හොඳ වැඩක් මල්ලි අපි ඉස්සල්ලාම කරමු කියලා සල්ලි පාස් කරා සල්ලි පාස් කරනවා තමයි අපිට ආණ්ඩුව දීලා යන්නේ ලක්ෂ 3 ගාන ඒ කාලේ හැටියට දැන් දැන් බෑ. ඒ කාලේ හැටියට ලක්ෂ 3කින් සාමාන්‍ය මැටික් මිනිස්සෙකුට කාමරයකුයි කුස්සියකුයි හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වගේ වැඩසටහනක් හදාගෙන දැක්මක් එක්ක මේ නායකතුමත් එක්ක මම යනවා. මම කට්ටියයි දැන් පක්ෂේ මම පක්ෂයක් තියෙනවා මොකද මට පක්ෂයක් ඕනේ ඡන්ද ඉල්ලන්න. ඒ වගේ මේ පක්ෂ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නායකයා තුල ඒ හැකියාව ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒ තියෙන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා මට මේ අවස්ථාවේදී සහ මට මේ තනතුර තියෙන තාක්කල් මම මේ බලය උපයෝග කරගෙන මට කරන්න පුළුවන් උපරිම කරනවා. ඔයාලා තනතුර දුන්නේ නැති වුණත් මම ඊට කලිනුත් මේක කරානේ. මම ඡන්දය ඉල්ලන්න කලින් වැඩ කරානේ. මම ඊට කලින් ওই වැඩසටහන කරා. ඒකින්ද මම ඒකත් කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් දුර යන්නේ මොකද අපි තීන්දුව කළා මේක 6යි. මොකද රටේ තිබෙන තත්ත්වය සියලු දේ නාස්තුවා. ඒක නැවත ගන්න මේ වෙනකන් අපිට ණය දෙන්නේ අපිට ආධාර එන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මෙතුමාගේ ක්‍රියාදාමයත් එක්ක මේ පළවෙනි සතියේ විතරක් සුද්ධෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා 20600ක්. හොඳට මතක තියාගන්න රට හොඳ පැත්තකට යනවා. සුද්ධෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා 20600ක්. එතකොට අප්‍රේල් සීසන් එකට අනිවාර්යෙන් සුද්ධ ලක්ෂ 15 එනවා. ලක්ෂ 15 මේ රටට පරිදි. එතකොට ඩොලර් ටික එනවා. දැන් මේ කට්ටිය පොර කන්නේ ඇයි කියන කතාව මම කියන්නේ. එතකොට ඩොලර් ටික එනවා. IMF පෙබරවාරි අවසානයේ හම්බෙනවා. තේරුණාද? එතකොට බෑ කියලා දුවපු කට්ටියට නිකම් පාර තියෙන්නේ. ඩ්‍රයිවිං කරන් යන්න. හරිද? ඉතින් ඒ ටික හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අප්‍රේල් වලින් පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේමයි මේ රටේ ඉදිරියට නිකන් දෙනේවා නම් ඇත්තට මගේ පෞද්ගලික මතය සුළු පිරිසයි ගමේ ඉන්නේ. ඒක මේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක කරන්න බෑ. හරිද? මේ තියෙන ආර්ථිකයත් එක්ක ආර්ථිකයත් එක්ක කරන්න බෑ කියන්නේ දැන් මේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් බදු ගහලා තමයි සමෘද්ධිය ටික දෙන්නේ. රජයේ පඩි ටික ගෙවන්නේ. තෙල් ටික ගේන්නේ. මේ ඔක්කොම කරන්නේ. දැන් කට්ටිය කියනවා ණය ගවන්න නැතුව මේ රට ඇරෙනවා කියලා. ණය ගවන්න මේ රටේ සල්ලි තිබ්බද? මේ රටේ සල්ලි තිබ්බද ණය ගවන්නේ? ණය ගෙවෙන එක නැවතුනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මෙයාට ණය ගෙවන්න නැතුව යන්න ඕන නම් එතුමටත් තිබ්බ කරන්න ණය ගෙවන්න නැතුව. එහෙම නෙමෙයි මේක පරිපාලනය හැකියාව. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අප්‍රේල් වෙනකොට ඔයාලට යම්කිසි මේ රටේ ජීවත් වීමට හැකි හොයාගෙන කන්න පුළුවන්. මං අර කිව්වේ අර නිකන් ලබා දෙන එක නෙවෙයි හොයාගෙන මේ රටේ ආර්ථිකය ගොවිතැනක් කරලා කුලී වැඩක් කරලා ව්‍යාපාරයක් කරලා හොයාගෙන කන්න පුළුවන් තත්ත්වයට මේ රට නැවතපත් වෙනවා. හොඳටම තත්ත්වයටපත් වෙනව නෙවෙයි. අර 2019 තිබ්බ තත්ත්වයට නැවත මේ රට අරන් යන්න පුළුවන් 2019 තිබ්බ තත්ත්වය. එතන ඉහළ ගමනක් යන්න දෙනවා මොකද මෙතුමා දැන් තමයි විධායක ජනාධිපති වුණේ. ඒකින්ද මම ඒක තේරුම් කරන්න උමනාව තිබ්බා. ඉතින් අපි ඉදිරිය බලාගෙන යමු. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. එහෙනම් මම නතර අපි දේශපාලන කතා කරන එකට වැඩිය ගම ගැන කතා කරමු. ගමේ තියෙන අර්බුදයත් එක්ක මටත් ඒ පීඩනය තියෙනවා. අපි රටක් හැටිය ගත්තොත් රටේ මුළු මහත් ජනතාවම පීඩාවට පත් වූ මොහතක මේ රට ගොඩගෙන්වීමේ අරමුණෙන් නායකයෙක් ඉහිවුණු රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමාගේ යටතේ මොනහරි යම් කාර්යයක් කරනවා නම් ඒක රටක් වෙනුවෙන් කරන පිනක් හැටියටයි මා දකින්නේ. කාරණාව මොකද්ද? අපේ තුල ලොකු විවේචන තිබුණා. පාදේ සභාව තුල උනත් විවේචන තිබුණා. යම් මට්ටමකට අපි ඡන්දයකට ඉදිරිපත් නොවන ආකාරයකට සිටියා. ඒත් අපි තීන්දුව తీරන ගත්තා මේ රට ගොඩ ගැන්වීමේ මාතෘකාවට අපේ පිටෙන් කරන සහය මොකක්ද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ ගමනේදී ඒ කාර්යය කරදීමේ වැඩසටහන අපි යොමු වී යුතුයි කියන කාරණාව ඔබතුමාලට මතක් කර දෙන්නට ඕනේ. කාරණාව මොකද්ද? රටේ බිඳුවකට වැටුණා පස්සේ රට ගොඩ ඇමට කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. මං ගිය පාදේ සභාවෙමුත් කතා කරලා මහ සභාවේ කතා කරපු කාරණාව ඔබතුමාලට ඉදිරිපත් කරන්න 1950 50 මේ රටෙන් එංග්ලන්තයේ රාජ්‍යයට ණය ආධාර දීපු රටක් අපේ මව්බිම. ණය ආධාර දීපු රටක්. ඒ පුංචි දරුවන්ට මේ ගැන කියා දෙන්නම ඕනේ කාර්යය. ඒ කටයුත්ත කරපු රට 73 අවුරුද්දකින් අපි නැත්තටම නැති වෙලා ඉවරයි. මේ කාර්යය කවුද කරේ මොනවද උනේ කියන මාතෘකාව මෙතනින් එහාට යන් මේක සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා ඉවරයි මේ විනාශ වෙච්ච රට බාරගත්තේ අභියෝගෙ මැදින් එකම මිනිසයා රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමා එතුමා හරහා මේ රට අද ගෑස් වල ගෑස් සිලින්ඩරේ මිල වැඩි පොල් තෙල් මිල වැඩි වෙන ආදී බඩු බාහිර ඔක්කොම මිල වැඩි ඒ වුණාට මිලදී ගන්න පුළුවන් කාර්යයක් මේ රට තුල තියෙනවා ඒත් මිල අඩු කිරීම සඳහා වෙනත් වෙනත් ආදායම් මාර්ග මේ රට තුළට වෙනත් රටවල් වලින් මුදල් උපයවන්නේ නැහැ. මේ කාර්යය අපේ තුලින්ම අපි නිර්මාණය කිරීමේ ශක්තිය ඒතුමා අරන් යනවා.